sentidos van pidiendo más Les tocó tomarlo sin ningún apuro Fermo las paredes de tu laberinto. Me a vendándolo. Yo sé que pensándolo, le voy voy intentándolo. Mamá pasito a pasito, suave suavecito, como vamos pegando, paquito a paquito. Y es que esa belleza, un rompecabezas, pero para notarlo aquí tengo la pesa. Oye, despacito, quiero respirar en yo despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te si no estás conmigo. Te besos despacito Firmo las paredes de tu labarrito Y el de tu cuerpo todo manuscrito This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ah, bendito. I can move forever, como this contigo. Pasito, pasito, suave, suavecito. Lo vamos pegando, paquito, paquito. Que los cielos sean mi boca, tus lugares favoritos. Pasito, pasito, suave, suavecito. Lo vamos pegando, paquito, paquito. Hasta provocar tus gritos. Yo con este apolito.